انا اللي ابويا بدمع وبدعينه بكل سكوت وتيجي ازاي وانا المسؤول اقول له ارتاح يرد يقول وتيجي ازاي وانا المسؤول ازاي وانا المسؤول انتوا دلوقتي بتسمعوا ام إيه؟ كبرت ولسه من بنعاطفه كاني من ساعه مولود ابويا ده من الآية وعن طبته وأقول لك إيه ده جسر من الوفا ممدود وعن طبته وأقول لك إيه ده جسر من الوفا ممدود أبويا وعز من خيره جناح وقع على غيره أبويا وعز من خيره جناح وقع يوم في الوفا نادر وحتى وهو مش قادر اقول عايز يقول حاضر ويفتح كل باب مسدود اقول عايز يقول حاضر ويفتح كل باب مسدود اقول له ارتاح يقول وتيجي ازاي وانا المسؤول اقول له ارتاح يقول مسؤول ويخرج كل يوم مهموم ويرجع متعب مهدود واقول له يا ابويا حملني وقت الشيله شايلني لامتى يا ابويا تشيلني يقول لي طول ما انا موجود كل دقيقه بحيا ملامح ابويا جواها انا اللي يا ابويا بتباهى وبدعي له بكل سجود انا اللي يا ابويا بتباهى بكل سجود وبدعي له بكل سجود كان لي كل في الميهوب انتظروني أنا موجود لأن لي كل في الميهوب انتظروني أنا موجود